Tak terayu lah Ustaz tiga kali Baca dua kali Dua kali pun panik sekali Ustaz kalau sekali pun panik Yasin Surah Allah nanti Berhentilah jadi orang Pemalih Nama macam Yasin Sebab Yasin sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan cuy salam sejahtera buat korang semua Bagaimana kabar korang semua hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap Jangan lupa basuh tangan Cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy ya Jaga kesehatan pastinya cuy Dan ya Kok saya tengok-tengok pakai macam ni tuh kayak cap mujib gitu ya <laughs> Aduh, oke. Okay. <laughs> Uh, eh, yang saya gunakan ini enggak nggak sama ya. Maksudnya mungkin sama dengan bentuknya cuy, tapi yang digunakan oleh Cak Moji itu adalah blangkon gitu ya. Ini beda gitu ya. Oke, okay, kita tinggalkan pasal itu ya. <laughs> Kita tinggalkan pasal itu. Saya berniat membuat video ini tuh spesial banget karena berkat video-video dari channel uh, Senyum Ustadz ini saya bisa memperoleh angka yang sangat-sangat aduh <sighs> kurang bisa tengok video saya yang ini ya bagi korang yang ingin melihat reaksi saya tentang Ustaz Syamsul Debat nanti saya cantumkan di atas sini aja juga cuy ya dan saya juga berterima kasih banget buat ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat ya yang membuat kita tuh terhibur mendapatkan pengajaran gitu ya. Dan saya nggak tahu cakap gimana lagi cuy ya. Saya kayak gimana ya? Saya nggak nyangka aja bahwa ternyata video yang saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat itu bisa menginjak di satu juta penonton gitu ya satu juta penonton cuy ya itu salah satu uh, penghargaan banget penghargaan besar banget buat saya cuy reaksi saya bisa mencapai segitu cuy dan saya berterima kasih banget buat channel senyum Ustad, kurang harus bantu sokong lah cuy ya Oke, di sini saya akan mereaksi eh, dakwah singkat dari Ustadz Syamsul Debat yang berjudul Ada yang cakap pergi kubur tak boleh baca Yasin. dah tuh nak baca surat kabar ya Ustadz Samsul debat gitu ya wah ini kayaknya judulnya ini kayaknya digabung ya judulnya di sini ini pembahasan Ustadz Samsul debat yang ada di video ini cuy ya dan langsung aja cuy ya tanpa berlama-lama lagi karena saya sudah bercakap lama jom kita tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 peng oke okay. Senyum Ustaz. Jadi soalan yang saya tanya awal-awal tadi. Kan? Awal-awal saya tanya tadi. Merdekakah kita? Hmm? Merdeka? Kita belum merdeka selagi mana kita gagal untuk mengubah. Sebab Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas ni. yang ada niat dan jihad. Maka jihad ini ada perjuangan. Berubah pada buruk pada baik. Baik pada lebih baik. Lebih baik kepada lebih-lebih baik. Sentiasa ada ruang. Dr. Fadilah Kamsah kata manusia sukar nak berubah kerana dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Kadang-kadang kita togok orang. Eh, kau ni bubah lah. Apasal? Apa masalah aku? Aku rasa aku okey. Kau sibuk nampak? Nampak? <laughs> orang macam ni, kategori dia mada atau mada. Mada. Pokat lah. Memang dah tak boleh ubah dah dia tu. Ha, tapi kau nak selalu cakap dengan dia. Bisik-bisik kau kawan kau betul-betul <laughs> cakap dengan dia. Keras Dari kepala. Dari botol berjamah ni. Kan, cakap kan. Tapi kadang-kadang tu lah. Dia kadang bahasa tu tak dapat lah. Tak dapat lah. Saya nak ubah tu. Bongap lah. Bongap orang faham kot. Bongap. Ha, macam tu. Ha. Apa bengap? bengap. Ah, okay, faham. <laughs> apa sih bengap? bengap kan? apa sih artinya? Eh? Iya, kadang kita tak dia tak mahu dengar kan. Dia rasa dia waktu. Dia rasa dia betul semua. Kan? Eh, cakap lah apa pun. Ah, jadi payah. Oh, tu tak yeah, suami yeah, kita. Yeah. Kan? Suami kita di ego. Kalau isteri tak dia payah nak dengar. Tu besok. Sama lah, doa lah banyak. Doa lah banyak. Kadang dia ego tinggi. Dia baca surah khabar. Telefon bunyi. Dia ambil cermin mata letak atas kepala. So, cermin mata kacamata. Dia cakap telefon. Ha? Apa? Oh, ya kau. Okey, okey, okey. Ha, ya. Ha. Oh, ya. Oh, tak tahu pula. <laughs> Setengah jam dekat. Okey, okey, okey. Okay. Assalamualaikum. Letak telefon. Dia cari cermin mata ke mana. <laughs> Wah, dia atas kepala tadi ni. Mana pula cermin mata? <laughs> Siapa nampak cermin mata abang eh? Sampul, bermula anak pun nak cakap dia abah lah cakap aku dapat siapa usik cuma tu main tampang kan. <laughs> Anak tak berani cakap dah. Macam mana pula abah nak nampak diri dia sendiri. Kan? Sudah anak asalnya Saya, saya jelaskan sedikit je maksud Ustaz itu. ini abahnya ya simpan cermin mata tuh di kepala gitu ya saat teleponan gitu ya ini saya menjelaskan ini untuk teman-teman saya yang tengok video saya ini yang dari Indonesia gitu ya pasti nggak paham gitu ya abahnya simpan cermin mata di sini gitu ya dan <laughs> dia nggak tahu dia simpan di mana dan dia dia apa nah bercakap sama anaknya siapa yang eh, simpan atau sembunyikan kacamata itu saya tampar gitu ya maksudnya ditampol gitu ya <laughs> anaknya kata gitu ya masa ayah tampar apa tampar diri sendiri gitu <laughs> itu gokil banget sih Kalau bulan abah nak nampar diri dia sendiri gitu sudah anak asalnya hmm. sudah hama kalau apa bisi-bisi ini mah kau nampak tak si mata rem yang bini nampak atas kepala malah lah lah yang oh, oh, iya. Oh, tak bini, tahu bini tengok ya betul anak sulung ni pandai Ha, tu saya kata tadi kena pandai. Anak hmm. sulung cakap, bah, cuba bah tengok ke dalam bilik yang kek-kek comin tu kalau ada. Yang <laughs> kita tengok kata kita topi comin tadi topi comin pandang cuma lah tak kepala. Bila dia keluar kan dah pakai semata. Bah dah jumpa dah, jumpa lah. Dah marah dah. Lepas tu bini keluar. Tampalah, tampal, tampal. Tampalah kata kan. Ha. Itu kadang ego. Jadi apa perubahan kita? Gitu? Tamperlah. Oke. Saya rasa Ustaz ini sering ini je ya. Sering tengok video apa namanya. Atau belajar tentang stand up comedy sih cuy ya. Ini kayak ceritanya tuh kayak real banget gitu ya. Saya nggak pernah merasakan ini tapi saya apa ya berimajinasi kayak memang pernah terjadi gitu ya kayak nyata gitu ya <laughs> dan memang laki-laki itu -laki memang egois sih menurut saya Tahan gitu pertama penghijrahan yang kita nak buat nih lisan gitu <laughs> lisan gitu cakaplah benar-benar yang baik zikir banyak-banyak okay. tahlil yang tahlil ni ada yang sebut siapa baik kuni tahlil dengan aku semalam ada orang yang share tahlil ni ikut kitab Hindu tu Tahlil, ha. tunggu dulu cuy. Tahlil, tahlil. Gimana sih yang maksud tahlil itu? Saya kayak pernah dengar tahlilan gitu ya. Kalau di kampung saya cakapnya apa ya? Bangang lah nih kadang malah cakap lah. <laughs> Bangang. Nah, tahlil nih kena ingat zaman Nabi memang tak ada. Tetapi Nabi pesan liman kana rujullah wal yawmal akhir wa zakarullah Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat Maka ingat Allah banyak-banyak Jadi zikir itu memang Nabi buat Zikir? Jadi buatlah zikir ingat Allah banyak-banyak La ilaha illallah La ilaha illallah Okey saya mengerti cuy Yang dimaksud Ustaz ini eh, Kalau di kampung saya ya Kalau di daerah di Andre Kang cakap tu uh, Madamulu gitu ya Madamulu kalau bahasa sini bilangnya cuy yang la ilaha illallah makin sana makin cepat gitu ya. Allah la ya. ilaha illallah ya. la ilaha illallah tu tu tahlil nama tu. Ya tahlil ya. Oh, ya, kalau tu nak pergi sombat nak pergi kedui kat sombat tahlil dia tak ada apa pendek dia semua panjang dah hilang hilang lutut kan baru dah. <laughs> Ni ya siapa dah pernah pergi kedui kat sombat tahlil dah lah macam. La ilaha illallah tu lah imam malang alang kan kalau buat tahlil tu balon seribu <laughs> Dah hilang hilang lutut tu dia ada berbaloi sikit zikir banyak kalau sendiri baik hikmah belum tentu ni kan, no Malam ni, la ilaha illallah, la illallah, makin laju kan. La ilaha illallah. Maksudnya seorang tu dah penik tu. Penik. Kan, la ilaha illallah. Hujung tu semua dah senyum. Hui, habis dah. <laughs> Al-Fatihah dah senyum ni. Dah, dah, dah. Mana kajak ni nak makan. Oh, yeah, Dua pahala paling ya. besar dalam kulit tahlil. Pertama, zikir. Kedua, makan itu? Ya, makan ni makan ni niat pula keluarga ni niatkan untuk arwah ayah eh, oh, untuk oh, arwah ya, mak ayah eh, tahlil tu untuk keluarga untuk arwah keluarga bagi. Oh, niat ya, niatnya. Jadi itu. jangan kesian makan betul-betul. <laughs> kan, tu sebab tahlil. Kenapa panjang sikit, panjang sikit. iyo baru betul. Itu sebabnya kalau apa kan ingat tak dulu pernah sahabat tanya Rasulullah, mak ayah dan um, ibu dan ayah aku dah tak ada, apa yang patut aku buat? Buat baik kepada kawan Allahyarham ni, Allahyarhamah buat pada kawan baik arwah ni buat. Oh, baik, baik. Buat kali kampung jumpa. Assalamualaikum, Cik Nap. Bukan nama sebenar. Cina. <laughs> Cina, ni hala anak arwah Cik Ayah, ha? Tanya lah pada ya. yeah. bahasa oh, Mak kau sehat kau <laughs> Dia dah tak ingat oh, Mak dah lama meninggal Bila meninggal eh 10 <laughs> tahun lah cik Dah tua ya Aku jumpa dia semalam Mak ah, sudah Apa ah, kacau Kawan tu dah tak ingat kan Kawan tu dah tak ingat Ya dah tua ya Ya cik ah, Dia bawa sokas sikit Apa benda ya Allah Minum susu Topung Gula Sedekah ya Allah Macam-macam kau bagi duit Tak ada Ada-ada ah, Duit lah Ingat deh, tang duit tu ingat deh. Mau bagi duit. Serahkan niat untuk arwah. Insya Allah kita pun dapat pahala. Baik-baik. Saya, saya ni, dekat keluarga saya pun sendiri, dekat, dengan, dekat kampung mak saya sendiri. Hmm. Dalam bulan Ramadan biasanya kalau minggu terakhir, terawih dengan minggu terakhir, biasanya saya akan cakap kan, sebab kawan arwah abah saya kat kampung mak saya tu, tidur orang dengan dia masih hidup ni. Dia cakap kepada dia orang, Cik, sekarang kita tahu Cik Sarif pun kan, berhenti, kapan ni standby, lepas main terawih kan, standby ya, tempat hmm. besok. Dia tunggu lah kat garaj motor parking tu. Dia naik kereta dengan saya, saya bawa dia pergi makan. Makan kari tom yum. Niat untuk arwah abah. Macam tu je. Ya. Okay. Baik-baik macam tu, sadakah. Ya. Kan, bagi makan. Niat yang ikhlas. Jadi lisan kita ni cakap yang baik-baik. Kan kadang-kadang cakap baca Yasin tak boleh. Yuk. Macam malam ni sepuluh syakban baca Yasin tiga kali. Oh ini sesuai dengan judulnya. Ha, macam mana tu? Ha, bacalah. Sebab Nabi kata malam ni sepuluh syakban hidupkan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita boleh baca Yasin tiga kali bacalah. Cuma yang tak bolehnya adalah jangan sampai kita mewajibkan. Ha, itu yang tak boleh. Mewajib. Ha, mesti tiga kali. Ha, itu tak boleh. Tak terayu Allah start tiga kali. Baca dua kali. Dua kali perempuan naik sekali. Ustaz kalau sekali perempuan naik, ya si diserah Allah nanti. Berhentilah jadi orang pemalih. Nak macam Yasin sebab Yasin sebagai. Itu ibarat nyanyi, dia sebut judulnya aja ya. Dia sebut judul saja gitu tajuk lagu gitu kalau nyanyi ceritanya. Bapak sekali. Tak kalau sekali bapak nek. Yasin serakallah lazim. Berhentilah jadi orang pemalih. Nak baca Yasin sebab Yasin sebahagian pada Quran. Tak ada masalah baca. Yang tak boleh kita mewajibkan. Pergi kubur pagi raya. Tak ada masalah. Pergilah tapi jangan sampai mewajibkan. Mesti pagi raya kedua. Tak boleh. Mesti pergi raya ketiga, mesti raya pertama. Tak boleh. Nak pergi-pergi je. Sampai pulang pergi kubur. Tengah hari-tengah hari dia mesti pagi. Petang tak boleh. Pahilah. Okay. Ha, eh, jangan buat ajik kau. Pahilah kubur. Nenek. Pergi kubur. Sian atuk kau seseram. <laughs> yang cucu menjawab. Nak kubur lah yang main. Yang memang seseram. Cucu menjawab. Lah. Kau pergi sekarang. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi. yang buat Kau pergi. pergi. Kau pergi. Kita lah, kenapa kita? Kita cucu, macam mana dengar lah. Sampai ke kubur, Ya Allah. Kau ampunlah dosa, banyak dosa ni. Dia, dia cakap betul. Hei, berbunyi dalam kubur. Berbunyi dah lah. Apa aku cakap? Ya Allah, kau ampunlah dosa tu kan. Eh. Nakut dunia orang baik, Ya Allah. Kasih. Tapi ini bukan kubur tu kau. Salah kubur kau eh. Kubur tu kau topik lain. Dia tak nak pergi kubur kan. Itu semua lah tu Sah lah Pergi kubur Tapi tak boleh chasing Pergi kubur tak boleh chasing mak lah. Ada lapangan cakap tu Oh iya Pergi tak boleh chasing nak baca apa Baca surah apa Baca lah Patihah aku Surakah apa yang patut baca Macam-macam Pergi pergi kubur nanti tu Mengikut uh, amalan orang Yahudi Cina semua pergi kubur Pergi jirat lah tu Yeah. Pasal kaya dia pergi kita nak pergi pergi lah tetapi kita pergi yang membezakan adalah kita mengamalkan amalan-amalan kita. Kita surah al kita bagi bagi surah Al-Ikhlas, kita yeah, baca kursi, kita doakan kesejahteraan roh ni. Tu bezo eh. <laughs> yang yang mesti ni pergi kubur eh, ni mata ratap. Baca koran. Bangun nak bang, bangun nak bang, Hindu eh. kau tu kan, kau. Tanpa ganjat bangun lah dia kan. Eh. Tak bohong doi, jangan orang, tuan. Kita nak amal-amal insya-Allah. Jangan ya, risau. Liman kana rajullah wal mal akhir wa zakarallaha katsiran. Siapa nak karamat Allah nak hari akhirat, ingat Allah banyak. Lisan kita ni ganti dengan zikir, mengaji, belajar ngaji. Ya, kemudian Nabi pesan bezakan rumah kamu dengan kuburan. Hmm. Bapa rumah jadi sunyi sepi, tak ada orang apa nak dikato? Ya. Sebab tak mengaji, paling tidak jadi imam ke rumah, adalah bacaan ayat suci Quran sebab anak lisan yang baik-baik tu sebab kan anak kita kan sebab hantar dia supaya dapat lisan yang baik kalau ada lah anak seorang kita Al-Hafiz Allahu Akbar hmm. bayangkan cucu kau hantar seorang Al-Hafiz dapat seorang yang Al-Hafiz dia ada kota 10 orang ahli keluarga dia boleh selamatkan pada dengan kau Ya Razak wah, hmm, wah, yang Al-Quran Quran dalam kepala eh. Tuan, saya itu bulan puasa saya kena jadi imam terawih sampai malam sebab malam lain tak dapat kan sibuk dia ceramah Ya. Jadi malam yang last tu saya bawa satu satu imam daripada Ampang untuk jadi imam ke kampung mak saya pertama kali bawa imam luar. Hmm. Bila bawa imam daripada Ampang sebab dulu masa saya ceramah tu lepas isyak tu budak ah, masih isyak tu budak tu baca sodah apa tu. Saya imam empat imam lima rupa-rupa anak AJK budak Tafiz tujuh belas tahun sodah baca. Eh bila bawa sampai ke kampung mak saya dia bawa tarawih tu kan ya Allah mengeletek-letek nyawa orang belakang ada sandap ya <laughs> meletek-letek faham nak ngeletek macam macam contoh ah sandap botol lah baca ya yo Maafkanlah bahasa saya kan ah, macam tu lah. <laughs> Tapi memang sadar baca eh, ya Allah. pertama lain Fatihah lagu dia. Rakat kedua lain lagu Fatihah, rakat ketiga lain lagu Fatihah dia. Pertama kali orang kampung saya komplain, pendek nak baca. Selambung lebar dia panjang. Tak terasa panjang baca budak tu sebab baca sadar. Oh, itu dia, itu dia. Lepas itu, itu saya tanya mak kan langsung tak ada gagap langsung, tak ada tak ada tu lah memang okeylah tadi rupa-rupa. Okey, cuy. Saya di sini saya akan uh, bagi sedikit ya pengalaman saya ya. Walaupun imam ya sementara sholat suratnya itu yang dibaca itu suratnya panjang gitu surah suratnya panjang cuy tapi suara suaranya tuh enak didengar gitu maksudnya suaranya merdu kita nggak merasa bahwa surah itu yang dibaca itu panjang gitu ya saya peng- pernah mengalami itu cuy saya pernah ini secara pribadi cuy ya punya tahun lepas dah biasa jadi imam dijemput jadi imam di istana negara adalah orang kampung cakap ya Allah sajuk parut emak eh <laughs> terus mana kau sajuk parut oh, kampung tu sajuk hati bawah tu Ha. Sejuk hati kan. Mau botol sejuk hati yang mak macam tu lah. Sejuk. Tak habis sejuk parut, sejuk parut. Kambung ya sejuk parut. Kan Alhamdulillah. Mana ada macam ni Alhamdulillah? Mana ada? Tak ada. Kan? Ha tu dia. Mengaji. <laughs> Udah selesai. <laughs> Okey cuy, video ini kelakar sih menurut saya, kelakar banget gitu ya, karena uh, ada beberapa yang diceritakan Ustadz itu sesuai dengan pengalaman saya apalagi tentang agama cuy ya jujur aja saya nggak hafal yasin itu salah satunya cuy ya dan masuk <laughs> banget di akal gua tuh tadi tuh yang baca yasin tuh cuman singkat aja gitu ya yasin sadaqallahu lazim itu <laughs> dia kayak nyanyi ya dia lah kayak uh, menyanyikan sebuah lagu tapi dia cuma menghafal tajuknya aja gitu ya dan pasal eh, apa namanya tadi atau yang pakai kacamata gitu ya pasal imam juga yang membaca surah itu yang panjang tapi kita nggak kita nggak sadar bahwa surah itu panjang yang dibacakan cuy dikarenakan suara dia yang bagus cuy saya suka banget imam imam imam apa imam masjid yang suaranya bagus gitu ya karena kita betah untuk sholat gitu ya walaupun suara surahnya panjang kita nggak sadar gitu ya bahwa yang dibaca itu eh, apa namanya eh, surah panjang padahal dalam hati itu kok, kok singkat banget gitu ya masih mau mendengarkan suaranya itu itu satu apa satu suatu pengalaman yang menurut saya itu sangat sangat apa ya saya pernah temui lah gitu ceritanya cuy ya udah oh, oke okay, mungkin itu aja cuy ya uh, terima kasih banyak untuk teman-teman yang request video ini masih banyak lagi ya, ya video-video ya, dari senyum ustadz yang belum saya react cuy saya kumpulkan aja ya saya download saya kumpulkan suatu saat akan saya react satu persatu cuy permintaan korang